Салам көпчілік, мән Мехрігүл Мұса. Азыр сіләге ұйғыр язғытсы Абдулия Айыпның кітабыны тұныштырып өтмәкчі. Абдулия Айып «Мән үшін қояшнар әркілік» дейді мәхбус рухла деген кітабыда. Өзінің әқалли әқ құқықыны қоғдашқы терісчалық көрсеткен о, тәбиеттін, нормал жәмиеттін, әң адди инсанлық сүптідін айыр бітіліді вә 15 ай қамақ жазасы өтейді. О, бұй ерді Ay nurini yoki quyosh talolarini ko'raliganligidan olam shotlanadi kichikkina mehrga hurmatga erishganda o'zining sansfer emas balki inson ekanligini qutulish umidining sho'lisini va hayotning lazzatini his qiladi u kitobida hojatning jarohatning va zayning puroqlari dimoqlarni gaz qiladigan ishiklarning taranglab ichilishlari minglarni jaraslatib zanjirlarning sharaqlab so'rilishi yurakni qon qiladigan kunlarini yozadi 2018 yildan 2020 yilgi aprelgacha u 16 sobiq mahbusni ziyorat qilib o'zi yotgan turmalarning hozir 3 millionga yaqin uyg'urlar qamalgan yig'ilish lagerga aylantirilgan o'rinlarning shu ekanligini taqiqlaydi va bu qamoqxonalarning hozir tarbiyalab o'zgartish markazi kasbiy mahorat tarbiyalash markazi deyilib o'zi uchirgan so'roqxonada so'roq qilish қамақханады Гүндіпайларының зору арқылық үйтләнген жинайетін қобыл қылышқы мәжбүрләш, камырда жинайетшіләге қорлы түп ұқырарғы зорләш, дәрс білән мүңі қатарлық қатарлық васыланың азырмы мәвжі текелігіні ұчықлайды. О китабы да мұндақ язуды. Мән 428 күлік тұтқын хайатта қамақларының мәхбұслық зал текелігіні есқылдым. Бұл кітабымда тәпсилатла арқылық Қытай дөлетінің қаммахана дейілген зауытта кішіләге мәхбұслық кесілін қандақ йоқтырғалық ені. Қамақтыки мәхбұслық тұйғысының мәжбірлікті қандақ шәкілләндірілгәлік ені. Сораханыды ұқырарғы зорлаш, камырда төвігі қысташ вә ақырыда жинаятлән тапшырғызшыларның бір мәхбұсқа қандақ тәсір көрсетідіғалықын бұл кеселні амалсыз жұқтырып алғанларның қандақ асарлы иқрар қылыдығалығыны баян қылдым әтта бұл кеселнің қамақтан кейін кішіне қандақ қиынайдығалықыға шәқсән өзім куә болдым менің байқышымча қамақтан шыққан адам әр ерді өзіне пайдаланып атқандай тұйғыдан құтыла алмайды қамақтан шыққанла гәрч гүндіпайның пайдалышыдан құтылған болсымы давамлық шұндақ бір адамның пайлап тұрып атқанлығыдан гуман қылып яшайды Бұл кітапта ғая қамақ системісінің ішінде мың үйіш, қиынаш вә милли кимликтин тандырыш вастылары вә шу системаның сыртыда болып атқан оқшас шәкілдік зұлым қаламге елінған.